Лифт доошилж байна. Лифт дээшилж байна. Хасах 1-р давхарт ирлээ. Хасах 2-р давхарт ирлээ. Хасах 3-р давхарт ирлээ.